пятая серия, продолжение предыдущей, часть вторая. Вот, сегодня ты услышишь продолжение промо-версий каждой песни по половине. В прошлый раз я слышал по половине каждой песни первую часть. А сегодня ты услышишь каждую, каждую песню до конца самого места, ну почти с того места, где закончилось. Короче, так, этот альбом э, в сети не это самое. Я вот выкладывать полностью не буду. Вот. Вот, по стон, над жизнью стой. Вот, значит так. В этом году исполняется моему проекту той на парк 20 лет. Прикинь, ёптыть, а ты даже не знал. Вот, блядь, уже то, что ты за лошара такой, что ты не знал, блядь, а? Вот, а все потому, что я, блядь, как-то лег на дно. Скажем так. Цивильная жизнь меня схавала немножко. Я как бы где-то с 2000 ну короче, вел сон студийные, студийную жизнь. Э, компьютер у меня появился только в 2006 году. Вот, интернет тоже где-то в 2007-2006, вот. И как-то так особо маркетингом не занимался. Вот. И где-то в 2014 году, в 2015 начал заниматься маркетингом. Вот. И уже, естественно, ну, там у меня фильмы есть, да, по поводу, как я от идеи до да, питания на лейблах, на сторонних, вот, металлических физических носителях и в цифровом формате. Есть целый фильм на эту тему. Короче, смотри на моем канале, подписывайся на канал, канал. Будь как я, будь круче меня. Все. Вот. Так вот, в этом году исполняется 20 лет. 20 лет моему проекту «Твой напарник». И в честь этого события, юбилея, я договорился с Саенко о проведении в его клубе ЛФ 23 ноября 2019 года будет концерт. Приходи в 20.00. Я тебя приглашаю. Вот. Будет весело. Будет специальный гость. Это пока секрет, кто будет. Вот. И будет проект на да. Вот эта программа. Только, к сожалению, и с этим составом, да. Значит, по порядку. Состин Николаев. Э, я ему даже не писал, вот, потому что как-то написал что-то, ну, он, и раньше в группе Сум. Вот. И поэтому, как бы, видимо, ему пофиг этот гайд. Ну, я так думаю, короче, не важно. Значит, на соло-гитаре Дмитрий Черниченко. Он уже по, по моим Э, по моим сведениям, я вообще не вижу ни на Фейсбуке, нигде, и куда он делся, куда он пропал. Я его лет пять назад видел совершенно сильным человеком, э, лысеньким, без волос, лицо не ровное. Вот так. Это было для него чисто, чисто, ну, да, это самое. Вот, короче, так. ЖК Гарматов, который тут играл на басу и на вокале, он ему написал, пригласил на бас. Но он сказал, что он уже давно не в себе. Вот, как же тоже семейный человек, там что-то Макс Лейки работает, вот, короче, тоже IT, налоги и все такое, вот. Короче, так, состав такой, я играю, я играю здесь на барабанах, ну, не здесь, а в новом составе, играю на барабанах, я уже умею играть, играть средние темпы всякие, вот. Но еще не умею глазбиты, и еще когда она у меня. А потом как начну хуярить глазбиты, как когда вот, и надо тренироваться, естественно, вот скорость на, на это самое развивать. Короче, так, нашел соло-гитариста, который, ну, конечно, не так супер-пупер играет, как этот, ну, тоже охуенно, я скажу. О, вот, супер-пупер, мне понравилось. Вот. А на э, вокале и на гитаре будет Александр Походин, Радослов. Вот. Максим Вехов, я на ударных, Алексей, э, фамилию еще не знаю, на соло-гитаре. Вот. На, на басу еще никого нет. Ты можешь быть на басу. Пока. Все, включаю мафон. Выслушиваешь песни. soul От жизни соль!